kuchli kompyuter nima degani biz montaj uchun ishlatadigan kompyuterimiz kuchlimi yo'q yoki jahonni gaming uchun kompyuter kuchlimi yo'q balki 600 million dollarlik frontier kompyuteri kuchlidir kuchli lekin yetarli darajada emas endi chunki odamzod o'zi uchun kvant kompyuterlarini ochdi eng zamonaviy an'anaviy kompyuter 10 yilda bajaradigan ishini kvant kompyuteri bir necha soatda bajarib tashlaydi rostdan ham shunaqamikin agar shunaqa bo'lsa kvant kompyuter bo'lmasa qanaqasiga ishlaydi bugungi videoda siz kvant kompyuterlar nima uchun ishlatilishi uni qachon sotib olish mumkinligi undan tashqari kvant kompyuterini qanaqa qilib ishlatish mumkinligini va hattoki kvant kompyuterda o'n ming fpsda o'yin o'ynash mumkinmi mana shu ma'lumotlarni bugun siz qabul qilib olasiz ya'ni man sizga hammasini tushuntirib aytib beraman xullas salom bu texnoplov man sadulla abdullayevman farizni esa bugun ishi chiqib qoldi shuning uchun kelmadi shuning uchun hafiz boss Xullas, kvant kompyuteri qanday ishlaydi? Buni hech kim oxirgacha bilmaydi. Hattoki kvant kompyuterni qurgan odamlar. Kvant kompyuterlarni esa Google, IBM, Amazon, Microsoftlar quryapti. Nega desangiz, chunki kvant kompyuterlari o'z natijasini kvant fizika qonunlariga asoslanib chiqarib beradi kvant fizikasini esa hali hech kim oxirigacha o'rganib bo'lmagan ammo nima bo'lganda ham bir nechta asosiy narsalarni soddalashtirib tushuntirib bergani harakat qilaman va tushuntirib berish mumkin har bir kompyuterni ichida uni qay darajada kuchli ekanligiga javob beradigan protsessor bor va ana shu protsessorni ichida minglab millionlab tranzistorlar mavjud tranzistor esa agarda soddaroq qilib tushuntiradigan bo'lsam o'chirish va yoqish uskunasida ishlaydi va ushbu uskuna ikkilik kodini ya'ni birlar va nollar bitlarni yuzaga keltiradi esingizda bo'lsa bitlardan ya'ni bir va nollardan barcha ma'lumot mm, iboratda xullas ana shu tranzistor yoqilgan holatda bo'lsa unga bir raqami muvofiq bo'ladi agarda o'chirilgan bo'lsa nol raqami muvofiq bo'ladi protsessor ichida qancha ko'p shunaqa tranzistorlar mavjud bo'lsa u shuncha kuchliroq hisoblanadi ammo ushbu uskuna natija sifatida atigi birlar va nollarni chiqarib bera oladi to'g'rimi ba'zi bir aniqroq hisob kitoblar kerak bo'lgan joyda bu esa kamlik qilishi mumkin kvant kompyuter esa 0 va 1 ni orasidagi raqamlarni ifodalab bera oladi va ushbu 0 va 1 orasidagi holat superpozitsiya ya'ni super holat deyiladi ko'rsatkichlarni o'zi esa bit emas kubit deyiladi ya'ni kvantum bit va uning ko'rsatkich sifatida qobiliyatini 0 va 1 bilan chegaralamasdan sfera simon qilib ifodalab berish mumkin xuddi mana mana bu tangani tepaga otsam biz faqat ikkita natijani kutishimiz mumkin bo'ladi rasmli tarafini yoki raqamli tarafini ya'ni birni yoki nolni endi tangi havoda uchib turgan paytini esa aynan o'sha super holat deyish mumkin ya'ni hali nol ham emas bir ham emas havoda uchib turib u ham unga ham bunga ham aylanishi mumkin ammo ushbu kubitlarni oddiy kompyuterlarga o'xshab tranzistorlar chiqarmaydi bu yerda umuman boshqacha usul bu yerda kvant xususiyatlariga ega bo'lgan zarralar ishlatiladi masalan elektronlarni yoki fotonlarni ammo ushbu kubitlar doim super holatda o'zini saqlab tura olmaydi xuddi tangiga o'xshab man uni tepaga otsam u doim havoda turib e, super holatni saqlab tura olmaydiku to'g'rimi baribir sal vaqt o'tib qo'limga tushadi va 0 yoki 1 holatini egallab oladi kubitlar ham xuddi shunday Hisoblash jarayon tugagandan so'ng agarda kubit 0 ga yaqinroq bo'lsa, natija 0 bo'lib chiqadi. Agarda kubit 1 ga yaqinroq bo'lsa, natija 1 bo'lib chiqadi. Masalan, agarda natija 0 butun 365 bo'lib chiqsa, demak, natija 0 ga yaqinmi 0 bo'lib chiqadi. yoki masalan natija 0 butun mingdan yetti yuz oltmish besh bo'lib chiqsa demak u birga yaqinroq demak natija bir bo'lib chiqadi ushbu yaxlitlantirilgan natija oddiy kompyuter chiqib kelgan ma'lumotni o'qiy olishi uchun qo'llaniladi chunki masalan oddiy kompyuter faqat nol va birlarni o'qiy oladiku nol butun mingdan uch yuz oltmish beshni o'qiy ololmaydi va undan tashqari kvant kompyuterda monitor ham yo'q sichqoncha ham yo'q klaviatura ham yo'q u faqat ma'lumotni u yoqqa bu yoqqa bera oladi ammo kvant kompyuterdan chiqib kelgan ma'lumot ishonchli bo'lishi uchun juda yam ko'p kubitlar kerak masalan 100 ta kubitdan 75 tasi 1 natijani ko'rsatsa va 25 tasi 0 natijani ko'rsatsa demak ishonchli javob bu 1 ya'ni 75 foizi birga intilgan endi hop shuncha aqlli ekan nimasi bilan oddiy kompyuterdan kuchliroq bu hozir tushunarliroq tilda tushuntirib berganni harakat qilaman gap shundaki an'anaviy kompyuter masalan 10 ta vazifani ketma ket bajaradida ancha muncha vaqtni ishlatadi kvant kompyuter esa hamma 10 ta vazifani bir vaqtni ichida bajaradi va shu bilan bir zumda butun sizni vazifangizni bitirib qo'yadi ammo gap shundaki hozirgi paytda ishlab chiqaruvchilar kvant kompyuter tez yecha oladigan va an'anaviy kompyuter sekin yecha oladigan vazifalarni o'zliksiz sun'iy ko'rinishda ishlab chiqarishyapti hattoki google ham o'zining 51 kubitlik e, kvant kompyuteri uchun o'zi alohida maxsus vazifani o'ylab topgan shunchaki qobiliyatni ko'rsatish uchun ya'ni hozirgi hamma kvant kompyuterlari uchun yasalgan vazifalar ularni shunchaki nima qila olishini ko'rsatish uchun e, yasalyapti xullas va ha hozircha hayotda kvant kompyuterni foydali ishlata olmaysiz baribir ammo bu hozircha kvant kompyuterlarni haqiqiy foyda bilan ishlatish uchun kamida millionta kubitlik kvant kompyuterlarni yasash kerak bo'ladi hozirgi kunda esa katta katta kompaniyalar endigina haligi 100 ta 120 ta kubitlik kvant kompyuterlarni yasashyapti lekin bu baribir progress chunki 10 yil oldin odamlar endigina 10 ta kubitlik kvant kompyuterlar haqida gapirish gapirishni endigina boshlashgan endi hop baribir bizaga nima foydasi bor nima qilibdi oddiy kompyuterdan tezroq bo'lsa oddiy foydalanuvchiga nima foydasi bor buni texnoshpazlar kvant kompyuterlari dunyoga qay darajada ta'sir ko'rsatishi mumkinligini tasavvur ham qila olmaysiz mana masalan batareya oddiy batareya uning ichidagi elementlar deb u 10 soatga yaraydigan quvvatni ta'minlab bera oladi masalan endi shu batareyani ichidagi elementlarni o'zaro ishlash ham hisoblanganku to'g'rimi ularni bir bir bilan o'zaro qanday ta'sir qilinishi qandaydir hisob kitob qilinib yo'lga qo'yilganku endi tasavvur qiling biz mana shu an'anaviy kompyuterlar yordamida va 0 va 1 bitlari yordamida hisob kitoblarni yaxlitlashtirib soddalashtiribroq qilib hisoblagan bo'lsak kvant kompyuterlari yordamida biz ana shu hisob kitoblarni zarra zarra darajasida hisoblay olamiz chunki ana shu kubitlar 1 va 0 bilan chegaralanib qolmasdan maydaroq va aniqroq ko'rsatkichlarga ega bo'lgani uchun biz mana shu elementlarni o'zaro ishlashini va bir biriga qanday ta'sir ko'rsatishini chuqurroq o'rganib chiqishimiz mumkin va natijada ularni ishlashni samaradorliroq qilganimizdan keyin ana shu batareya xuddi shu batareya 10 soat emas balki 40-50 soat ishlab beradi va bu faqatgina batareyalarga tegishli emas dorilar bor hali dorilarni ichidagi elementlar o'zaro ishlashi ham hisoblanadi ana shularni ham aniqroq chuqurroq o'rganib chiqsak xuddi shu dorilar balki kuchliroq effekt berishni boshlar yoki mana masalan yoqilg'i to'liq bak sizga 400 kilometrni bosib o'tgani emas balki 1000 kilometrni bosib o'tgani yordam berar undan ham nariroqqa o'tadigan bo'lsak balki ishlab chiqarishda umuman qandaydir sinmaydigan super baquvvat qandaydir material ishlab chiqarish mumkin bo'lar ana o'sha elementlarni zarralarni bir biri bilan ishlashni samaradorliroq qilib qo'ysak bu odamzod uchun umuman yangi pog'ona bo'ladi boshqa davr boshqa asr deb hisoblasak bo'ladi o'zi bugungi kunda kvant kompyuterlarni uchta yo'l bilan ishlatish rejalari mavjud bugungi kunda birinchi bilan ikkinchisi bu optimizatsiya va materiallarni modellashtirish ya'ni hozirgini tushuntirib o'tgan narsam uchinchisi esa kripto analiz ya'ni kriptografiya bilan bog'liq masalalarni yechish kvant kompyuteri oddiy kompyuterga qaraganda masalalarni tezroq yechgani uchun agarda u bu mayning bilan shug'ullanadigan odamni qo'liga tushib qolganda edi ana shu odam darrov hamma bitkoinlarni bittada qazib olgan bo'lar edi agarda bitcoin va blokcheyn qanday ishlashini bilmasangiz mana mana bu yerda video bor o'rganib olsangiz bo'ladi hammasini to'liq qilib tushuntirib berganman yana agarda boshqa misol keltiradigan bo'lsam kvant kompyuteri bugungi kundagi istalgan bitta parolni bir zumda buzib tashlashi mumkin chunki parol buzilayotganda u qanaqa bo'ladi mana masalan sizni parolingiz mm, bir ikki uch to'rt besh olti yetti sakkizdan iborat bo'lsa kompyuter har xil kombinatsiyalarni terib chiqadi bir bir bir qiladi ikki ikki ikki qiladi uch uch uch uch qiladi keyin bir ikki uch to'rt besh olti bir qilib ko'radi xullas kombinatsiyalar juda ko'p bo'ladi va aynan sizni kombinatsiya kombinatsiyangizni topmaguncha to'xtamaydi oddiy kompyuter buni ketma ket bajaradi kvant kompyuter esa bittada bajarib yuboradi hammasini va bittada buzib yuboradi parolingizni ammo bu narsadan qo'rqish kerak emas kvant kompyuterlari xalq orasida ishlatilishni boshlagan paytda parollar tizimlari va industriyasi ham rivojlanib parollar ham ancha murakkablashadi va mana hozirgi paytda oddiy kompyuter uchun parolni buzish qanchalik qiyin bo'lsa kelajakda kvant kompyuter uchun parolingizni buzish shunchalik qiyin bo'ladi endi savol kvant kompyuterni sotib olish mumkinmi javob yo'q chunki hozirgi paytda ushbu kompyuterlar shunchaki eksperiment sifatida va investitsion proyekt sifatida katta katta kompaniyalar tarafdan yoki institutlar tarafdan qurilyapti mm, shuning uchun yo'q ba'zi bir paytlarda ushbu investitsiyalarning qiymati 100 million dollarlargacha yetib boradi deb o'ylayman buni shaxsiy fikrim undan tashqari siz uni baribir uyda ishlata olmaysiz bilasizmi nega chunki kubit tashqi muhitdan kelayotgan elektromagnitlik to'lqinlarga juda yam sezgir va unga masalan tashqi muhitdan kelayotgan bu to'lqinlar sal ta'sir etsa darrov hisob kitoblari buzilib natijasi noto'g'ri chiqadi elektromagnitlik to'lqinlar esa nafaqat telefon va radio texnikadan chiqadi hattoki istalgan bir issiq temperaturaga ega bo'lgan jismdan chiqishi ham mumkin masalan kvant kompyuterni ichida ana shu kubitlarni o'rab turgan sim va kabellar ham qandaydir issiq haroratga ega va shuningdek ular ham elektromagnitlik to'lqinlarni ajratadi baribir demak bu muammoni qanday qilib hal qilish mumkin butun kvant kompyuteri hamma simlari kabellari kubitlari bilan birgalikda katta muzlatgichni ichiga joylashtiriladi u muzlatgichni ichida esa harorat selsiy bo'yicha minus ikki yuz yetmish uch butun yuzdan o'n besh gradusga teng bu esa kelvin bo'yicha nol ana shunaqa holatda hamma elektromagnitlik to'lqinlar yo'q qilinadi desak ham bo'ladi ya'ni hech bo'lmasa E, kubitlarga uncha ta'sir etmaydi siz esa shunchaki uyda bunday haroratni ta'minlab bera olmaysiz kompyuterga to'g'ri ishlashi uchun va undan tashqari bunday harorat juda yam xavfli agarda siz minus ikki yuz yetmish uch gradusga ega bo'lgan bu kattaroq jismni qo'lingiz bilan shundoq tegsangiz xuddi kinolardagi bittada muzlab qoladi qo'lingiz Xo'p, endi bo'pti, savol. Zo'r ekan, kuchli ekan. Kelajakdachi kvant kompyuterlarda zo'r ultra grafikalarda 10000 FPS bilan o'yinlarni o'yna olamizmi? Kvant smartfonlarichi ular paydo bo'ladimi? Javob hech narsa haqida yo'q hech qachon paydo bo'lmaydi deyish mumkin emas. Bugungi kunda kvant kompyuterlar texnologiyasi atigi 10 yoshga to'lgan elliginchi oltmishinchi yillarda an'anaviy kompyuterlar o'n yoshda edi u payt kompyuterlarda o'yin o'ynaymiz dasturchilik yordamida nimadirlarni yaratamiz bir balolarni ko'rib o'tiramiz deb o'ylamaganmiz hech qachon hozir ham xuddi shunaqa holat oldindan aytib bo'lmaydi masalan oltmishinchi yillarda odamlar sputniklarni uchirayotganda ular bir tajribaviy foydali vazifalarni bajaradi deb e, uchirishmagan bu sputniklarni ular shunchaki bu texnologiyalarni sinashgan va Э, qanday qobiliyatlarga ega ekanligini o'rganishgan keyinroq esa soha kengayib rivojlanib oddiy foydalanuvchilarga qiziq bo'lgan bir foydali vazifalarni bajarishni boshlagan ushbu uskunalar kvant kompyuterlar ham xuddi shunday bosqichda hozir hozirgi kunda kvantlar o'zini kuchliroq quvvat sifatida ko'rsatib beryapti ya'ni nimalarga qodir ekanligini isbotlab beryapti bizaga kelajakda esa odamlarga kerakli bo'lgan foydali masalalarni yechishni boshlashadi aytgancha olimlar aytishadiki qadimgi haligi hisob kitob uchun ishlatilgan e, ruschasiga aytganda shotlar bor ediku ana o'shalar bilan an'anaviy kompyuterlarni xosliklari an'anaviy kompyuterni kvantga nisbatan ko'proq ekan ya'ni mana shotlar mana an'anaviy kompyuter mana kvant kompyuteri tushuntira oldimmi mana sizlarga yangi zamon va tugatishimdan oldin yana bitta qiziqarli faktni aytib o'taman sizlarga foton kabi kvant zarralari uzoq uzoq masofada o'zaro bog'lana oladi va bir biriga ma'lumot o'tkaza oladi bugungi rekord 33 kilometr adashmasam va bu esa man hozir juda yam oldinga ketib qolganman ya'ni o'zim mutaxassis emasman fizik emasman lekin meni shaxsiy fikrim shuki bu teleport va atomlarni nusxalash uchun bir qandaydir muhim bosqich bo'lishi mumkin muhim qadam bo'lishi mumkin tasavvur qilinglar mana kvant kompyuterlar bor yasab bo'lishgan ularni kelajakda bular bizga teleport va nusxalash texnologiyalarini yaratib berishi mumkin sovg'a qilishi mumkin odam sivilizatsiyasiga man ushbu ssenariyni yozayotganimda va ushbu ma'lumotlarni o'rganayotganimda ja yuz foiz hammasini tushunmadim lekin tushunib olgan ma'lumotlarimdan bir ikki kunmi uch kun hayratda yurdim nahotki biz ana shu zamonga yetib keldik texnoshpazlar xo'sh bu texnoplovdan siz uchun kvant kompyuterlari haqida tayyorlangan video edi siz esa texnoplov kanalida edingiz agarda u bu narsa tushunarsiz bo'lgan bo'lsa yoki man bu narsani noto'g'ri aytib aytib qo'ygan bo'lsam iltimos izohlarda aytib o'ting videoga layk like bosinglar odamlar bilan bo'lishinglar do'stlaringizga yuboringlar hamma qiziqqan odamlarga yuboringlar keyingi videolarda ko'rishguncha xayr